大家好，我是严，今天给大家带来的是三分钟学习意大利语短视频。如果你有任何疑问或者不明白的地方，欢迎在评论区留言或者联系我的微信。这期视频我们将讲解一下意大利语名词的分类。意大利语的名词分阳性和阴性两大类，并且有单数和复数的变化。名词的性质分为两种：有生命的名词，这种名词通常都是人或者动物，比如教授、老师、学生、猫狗，呃和其他动物等等等等。 这样的词一般都会分阴性和阳性的区分。第二类为无生命的词汇，通常指的是物品。这种词汇只分单数和复数，词性都是固定的，要么阴性，要么阳性，无法转变。在这里我们会讲解一下，大部分情况下区分名词是阴性还是阳性的分法，因为意大利语中有很多特别的例子。 这些特殊例子只能通过多错多背来记住它们，也就是传说中的“失败是成功之母”记忆法。那么，我们先从单数开始讲。大部分的阳性单数名词都是以 -o 结尾的，比如比如 ragazzo（ 小男孩）、marito（ 丈夫）、muro（ 墙）等等其他的。也有一些是以 -e 结尾的，比如 p r o f e s s o r 男教授）、attore（ 演员）、fiore（ 鲜花）。 最后还有一些来源于希腊语的词是以 r 结尾的，比如 d e m a 文章主题，systema 系统，problema 问题。之后是阴性单数名词，大部分是以 r 结尾的，比如 ragazza 小女孩，stanza 房间，figlia 女孩。有些以 a 结尾的单词是阴性，比如 m o l l y e 妻子，situazione 情况状况 g a v e 钥匙。 然后最后是所有以带重音 r 结尾的单词全都是阴性。有个例子，比如 universidad，它是阴性的，重音的 r 要记住，不是普通的 r，带重音的 r。一般来说，名词会分单数和复数，但是有少数的名词只有只以单数的形式存在。比如一个很常见的单词 a q u a 水，它就是一个典型的只有单数的名词。 那我们来总结一下，在不认识单词的情况下，以 o 结尾的名词我们分为阳性，以 r 结尾的名词分为阴性，以重音 r 结尾的单词全都是阴性，记住全都是阴性哦。还有一些少数情况，阳性的单词是以 r 或者 a 结尾的，然而阴性的话是以 a，全都是以 a 结尾。至于从单数转到复数的规则会稍微简单一点。 我们要记住，阳性名词的复数全都是 -e 结尾的。所以，当名词是阳性的时候，不要管它，它的单数是以 -o、-r 还是 -a 结尾，它们通通都会变成 -e。阴性的话稍微复杂那么一点点。我们刚刚讲到，阴性单数可以以 -r 或者 -a 结尾。那么，以 -r 结尾的复数，以 -r 结尾的时候，它的复数会变成 -a。然而，以 -a 结尾的阴性阴性单数名词，复数会变成为 -e。 那在下一期视频，我们将会举出几个例子来详细了解一下他们现实中是如何变味的。那么这期视频就先到这里结束了，我们下期视频再见，加杜弟。